Na casa 4.7, a gente encontra finalmente o produto final desse trabalho, né? a obra em si, de que eu falava. No caso aqui, é a segunda edição do livro e também os artigos que levaram a esse livro a ser possível. Né? Desde que eu publiquei a primeira edição até a segunda edição, eu passei anos publicando artigos e que eu pude depois compilar e emendar esses esses artigos todos em, em alguns capítulos adicionais da obra. Então, é, entram aí como exemplo de fragmentos da obra. Né? Em exemplos que não sejam um trabalho científico, a gente pode colocar um, um EP ou umas músicas que um músico grave é, separadamente, fora do álbum, né? ou é, trabalhos que um, um, artista, um fotógrafo, alguém venha fazendo assim para clientes e é, ou simplesmente espontaneamente, mas que possam é, compor como peças de uma obra maior, no final pode ser consolidada como é, algum tipo de obra artística também.